迈克尔！迈克尔！ Mm-hmm. you just remember what your old pal said? Oh, you got a friend in me.